Hayi tarikuama que tua menetina de Jesús toyoño payeta, huyo masapaye tiro de net teodorare. Kuama que ya le tijuare tu Isaías Kiro tojuari roseta, ayo aninetina, o se ni juatia Isaya Kiro. Kuama que mubuere saya uchi masa teodorare. Mutuare tinare muyoño pachita tire bostoka hierara, ninetina. Ni juatia Isaya Kiro. ત્યાં થયો રચેજીનો ખોમા કૃતિ નારે માસી રચેજોરે તી ખણે ઈસૈયા ખીરો ઓસે ની હોતી અથવા ગાપારીજીની નજવારો સે હી નહી ચુ જોવા ત્યાં ખોમા કૃતિ નાણે આ જોવા તો જારે માસી રાચી જોવા ત્યાં તી નાણે આહિયા તો તુરે ની પાતા તી ના તી ની રે થી ઓ નારા આહિયા તો બુયા રે થી ઓ પાતા તી રે થી ઓ નારા તીના ખોમા કૃ જા બુયા રે માસિયા tiña yoari cuirire cuadu tibua ahiro tina le yudu chu yoabu atiro ni huatia isaya kiro cuama que yare tijuare tui ani huaro isaya kiro kristo tuare masino tonirio seta kristo re yau huatia tua paina jesure tikamara paita pues, judío masa saputua mere maskaina ku phayu jesure maskutua tiro re khamane a ah, kama patatina fariseo cura maskainane cuya painare jesús benesai နေကြအတွေ့ရတယ်တီရဲတီကြအချီတီဝါဟဲဆူရဲတီခမာရီဘွေရီဟူယမဆာဆာဘွေရီဝပတင်းနန်ဆန်ရဖတီရဘဖော်ရီဆကူရာမခိုင်နဆက်ခွာမခနေဝါချေချေဂျွာဒွာပတာတီကြဒိုရိုဖော်ရီဆကူရာမခိုင်နဆက်ရဲဝါချေချေဂျွာဒွာရဲဟဲဆူရဲခမာဒခိုင်နာအာဟီယတီနာဟဲဆူဂျိုင်နာဝအိုင်နီပိုင်နရဲကြအတွေ့ရတယ်အာဂျိုဟဲဆူတွာရဆန်ယဒုကူအောင်စနေကြအတွေ့ Jere Yere mahkontuariro yuditare mahkontuarara. Yere varoskairo kune mahkontuaratiro. Tusu masina jere yere varoskairo kune masina. Buriaro masin mahsinchen yuaro seta ariya papı kuamahkın yare mahsinchen yuaita iniyi. Ahikı jare yare masin mahsinchen yuaha. Naitia noi variro yuaro se hiriro ñare yuaro kura. j e r e m a kuntuariro tira j u a r o se j u a s i j e r e m a kuntuariro hi ono tuoroka. Paina ye yauare tuopata yuniro seta yoerara. Tia yuera pachenta ye yauare ti yuera ribuirire buridare si y e se tinane. Ariya papure buridare i tainere yu. Ariya pamaskinane pichagapu waburinane yuduchin yuatiro kito taini yu. Jere kamera inane jeja ua kene kamera inane buere dare ahiaka. Tina jeja ua re tuera re buiri ariya pa piti da choi buiri tiaka. Je je musiro ueraha. Je Jepukku jere waro kairo se jere jauduh tire. Ahia jeja ua se toja duruh kuahira. Toja duruh kuare no hira nina kwamakkumene ahiruh kunaka masan. Ahi ke je ke to jauh duh ti roseta jauh ha masane. Nile Jesus.